Jak zarządzać małymi projektami? 100 tysięcy Japończyków, perfekcjonistów, 60 tysięcy pragmatycznych Amerykanów używa do tego Nozbi. Co takiego jest Nozbi? No, myślę, że najlepiej to ich zapytać, natomiast ja powiem z własnego doświadczenia, że Nozbi zdecydowanie ułatwia życie. E, projekty sobie tworzymy za pomocą jednego, dwóch kliknięć, w zależności od tego, czy skróty klawiszowe, czy nie. E, grupujemy je etykietami, grupujemy je kolorami, można użyć kombinacji obu tych rzeczy, e, co powoduje, że możemy sobie bardzo łatwo przefiltrować, zawęzić widok i skoncentrować się na tym, co mamy do zrobienia w danym dniu. No a w projektach oczywiście zadania. Także myślę, że zapraszam do spróbowania nozbi.com. Dzięki. Po pierwsze, potrzebuję jasnego celu projektu, czyli co i na kiedy mam dostarczyć. Tutaj chodzi o wideo wrzucone na YouTube'a w tydzień po konferencji. Po drugie, uzgodnijmy precyzyjny zakres, czyli czym się zajmę, a czym się nie zajmę. Mam nagrać wykład, wkleić do filmu slajdy i załadować materiał do internetu, lecz opracowanie slajdów, promocja filmu to już nie jest moja sprawa. Po trzecie, czy mam gwarancję autonomii realizacji? No tak, jest tu zgoda na to, że mam pełną swobodę, jak zrobię film, byle go dobrze zrobić. Co z tego wynika? No dzięki jasnemu celowi precyzyjnemu zakresowi oraz pełnej autonomii projekt poszedł sprawnie i zakończył się trzy dni przed terminem.